Chamei a ruivinha gata pra lá em casa e fumar um beck. Hoje vai ser chega, hoje vai ser cheque de fofinha, mais de quatro ela sempre fala mete. Hoje vai ser chega, hoje vai ser cheque. nos homens de saltinho enquanto eu ganhava um boquete. Hoje vai ser chega, hoje vai ser cheque. O deck é bom, imagina, brota o Juninho aqui na track. Hoje vai ser chega, hoje vai ser parei na pracinha e os guardinha embaçaram com meu beck. Hoje vai ser cheque, hoje vai ser cheque. Mano, eu tô de gangue, por isso que eu só ando com os moleque. Hoje vai ser cheque, hoje vai ser cheque. Nunca tô no erro, é por isso que nós não fechar com Jack. Hoje vai ser cheque, hoje vai ser cheque. Que gorila, apertada braba. Blood real norte. Yeah. É. Falei que eu sou bom, nessa porra é verdade. Chamei de cachorro, ela pulou na Chama Mas amiguinha pra ir sozinha, tomando dovinha, fudendo até tarde. Pede cigarrinho pra fumar na cama, deitada beijando pra fazer massagem. Vai que termina, sabe na minha, quarta tá escura. Eu não quero saber de grupo, só ficar de boa, fumando da braba. Mamas passaram rasgando, mas mano, tá liso. Plug real norte, isso é de verdade. eles querem tá comigo, mano, foda-se você, sou muito feio, então não foge. Faço nota, gasto nota e viro som. Lança moda, já com nova todo mês, mano, sempre tô na moda. Droga leve, quem me plante, mano, sempre que eu sou foda.